Тема 864. Как маленькая девочка зарабатывает на рисунках. Честно скажу, не хотела я писать об этой девочке статью. Как-то не хотелось влезать в ее внутренний мир и разбирать его по полочкам. Но если подумать, то каждый из вас в какой-то степени может сравнить себя с этой девочкой и помочь самому себе, в том числе и для создания своего дела, и для зарабатывания денег. Айрис Грейс, девочка 5 лет, больная аутизмом, с 3 лет рисунок рисует картины, которые у нее покупают за несколько сотен и даже тысяч долларов. А все началось с того, что в два года ей диагностировали аутизм и ее родители стали усиленно пытаться вылечить ее. Для этого дали ей в руки кисточки и краски и еще занимаются с ней музыкой. И картины у нее получаются очень интересные. Интересный факт на заметку. Родители девочки заметили большой всплеск вдохновения у юной художницы, когда в семье появилась кошка, которая никуда от девочки не отходит. Чем эта история может быть полезна тем, кто ищет свое дело и свой бизнес? One. Вдохновение – главный двигатель нашей деятельности, поэтому выбирайте дело, которое вы готовы взвалить на себя вне зависимости от того, сколько оно может принести дохода. Two. Делайте дело не ради денег, а ради поддержания в себе огня вдохновения. Клиенты иногда появляются не потому, что вы их кормите и одеваете, а потому, что они заражаются вашим вдохновением. 3. В блоге матери Айрис. Iris я нашла разворот учебника музыки для начинающих и лишний раз убедилась, что в нашей стране плохо учат не только математике и английскому языку, но и музыке, и не зря Великобритания славится своим образованием, следовательно, и бизнесу в том числе. Вы видели наши современные школьные учебники по информатике и экономике. Они не учат, а пытаются запихнуть в детские головы взрослые затерминизированные фразы. Если хотите научиться бизнесу или программированию. Найдите хорошего учителя, желательно практика, а не пытайтесь что-то понять в этих учебниках. Four. Сделайте хоть какой-то первый шаг, купите краски и кисти или сделайте сайт. У каждого бизнеса свои инструменты и сделайте что-нибудь практически, а не мысленно. Кем бы Айрис была без красок и без кошки? Никем. 5. Невозможно сразу стать крутым бизнесменом. Сначала нужно побыть мелким бизнесменом, потом суметь расширить горизонты своего бизнеса и увидеть перспективы, и начать новый путь. 6. Удача приходит к тем, кто делает, а не к тем, кто мечтает. 7. И, конечно, развитию необычного бизнеса нужен грамотный пиар, история, фото, видео, чтобы было что показать в интернете.